I denne video skal vi ud og køre med svævebanen i kælderkøkkenet. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan svævebanen er bygget lidt om fra et standard Brava-sæt, og hvordan den bliver styret for Brindigibet. Hvorfor skal der så være en svævebane i kælderkøkkenet? Vi har altid elsket at komme sydpå til Østrig og op i bjergene med en svævebane. Og højt oppe er der altid god udsigt og god øl. Svævebanen er baseret på Brava Nebelhorn sættet 6340 samt bygningerne sættet Brava 6341. Jeg fik hurtigt lyst til at ombygge den analogt styrede svævebane med en meget larmende motor til digital styring med en mindre larmende motor. Jeg søgte rundt på nettet for at finde inspiration til ombygningen – og her fandt jeg så et indlæg fra Lokshuben Dominik. Lige hvad jeg skulle bruge. Der er link i videobeskrivelsen. Motoren blev skiftet til en hacket servomotor med metalgear, og den analoge start- og stopmekanik blev fjernet. En hacket servomotor har fået fjernet endestoppene og elektronikken, så det er en almindelig stærk elektromotor. I den anden ende af banen blev der anbragt to reedkontakter, og i bunden af hver gondol blev der limet en magnet fast. En reedkontakt er en lille glasrør, hvor der dannes forbindelse mellem de to poler, når der kommer en magnet tæt på. Det er lige præcis det, vi kan udnytte til at angive, at gondolen er kommet frem, og strømmen skal afbrydes. Til at styre motoren med bruger vi en ganske almindelig lokomotivdekoder, eventuelt en rest fra en gammel lokomotivombygning. Nu er alt klar så vi har oprettet svævebanen i Wendigibet. Vi starter med at oprette de to gondoler som et lokomotiv. Da vi kan tænde og slukke lyset i kabinen, oprettes dette som en funktionstast. Herefter oprettes selve banen som en kort pendulstrækning, med et tognummerfelt i hver ende. Og vi har to blokke på denne strækning, en for hver read-kontakt. De får nummer 52 og nummer 55, der er ledige. På sædvanlig fasong oprettes herefter togveje, profiler samt automatik. Profilerne sørger for at afpasse hastigheden med langsom start og slut. Her prøver vi så Windigipet automatikken Læg mærke til, at hastigheden øges, og når vi nærmer os bjergets top, sættes farten ned igen, og der stoppes. Dette skyldes jo, at magneten i bunden på den anden gondol har nået rig-kontakten. Kælderkøbing er der døgnstyring. Når det bliver nat, dæmpes rumlyset, og lyset i huse, vogne med mere tændes. Og selvfølgelig tændes lyset i gondolerne også automatisk. Jeg håber, I har fået indblik i, hvordan min svævebane fungerer, og måske har jeg fået inspiration til at lave jeres egen. Mange tak for denne gang.